Andiamo adesso. geldin cahanan içinden Sen toprağın aftan ilendin Gevheri canan içinden Kaldın dünyana avamından Yüreğin kanan içinden Sansarlar dolmuşlar Yürek sanan içimde Sen arının yolundan Yatar sersanan içimde var saklana Karakçıdan yollardan sağu solda çaparlar Su akmadan çöllerden Hasbelentli sözlerden Köp giymeli tillerden ben bir asi benden ben Keminen ben kullardan Hicalete koymalıyım Yaxşı yaman içinde şahdan bordur Dam içinden çıkınca Başında min gam bordur Gam astından yatarsanam Ne aynemel hem bordur İbi akıl Adam zanat Senden gapıl kim vardı? Kurtak nazar kıyıp Gülü hırman içinde Ey yarallar bu dünya Baktım kuleyi aldanmana Sen yanına bizeni Könlümü cahil tutma Çin yalvana işanı Ecel yatağı yanımda Okyanını gezemeyip Meşher gündar birader Dün imanın kazanıp Kuru gelip boş gitmene Boş bu cihan içinde Kuru gelip boş gitmene Muhammed ümmeti malsız bulmasın ey bulmasın Vaydat Muhammed ümmeti malsız bulmasın bulmasın Malsız bulsa doğan kardeş ya tolar ey ya yatolar Kaçar ama inin bulmaz Kadırın ey kadırın Konuşar düşmanların Şadular ey şadular Konuşar düşmanların Şadular ey şadular Ayağı yan kandır, kandır, kandır Merakeye barsa ornu aşağıdır, aşağıdır Garipler at minip tepse Eşek Eşektir eşek eşektir Devletmenler eşek minse atular atular Devletmenler eşek minse atular sen kireğin bitmez Dostin ihlas bilen merhamet etmez Marmay Merakede açkan sözün Cana tutmaz, cana tutmaz Heyanı yok Quruq so'zing motular ey Kimi kemsip geley bizi nakestir, nakestir. Vay bey. Danalara gıybet etmen ebestürey ebestür. Gıybet keşnin barar cayı otlar ey otlar. Gıybetçinin yatar cayı 大人れ خو گداو be صبر kul تیز yol kar بلاغی بلاغا صبرlı kul Bara bara şadular ey şadular Sabırlı kul bara bara şadular ey şadular Bir bir davul saylap alar bulsanız Bir bir davul saylap alar bulsanız Sinesin sersin yarışın yürüyün Sinesin sersin külün Anlat gülüm anlat kaçışın külün Gitti gitti Aman içinde bir ışın yürek Edebin ikramın otursun göreyim Edebin ikramına otursun göreyim Ocağının Said'nin yürüyüşün gürin Ocağını Said'nin yürüyüşün gürin Bazı bravların